Ồ, bùm, bùm, bùm Lùi Lùi Ồ, tư Tư ơi tư Bằng thiệt Bằng cầm ra là ngoài ra lên Lùi Lùi hơi Lùi hơi Lùi hơi halo halo nah saya saya saya Thank you. 呜，我我我我感觉，呜，我感到茫茫，呜，感到。